मैं बैठा था एक महफिल में तभी एक जाम आ गया कि मैं बैठा था एक महफिल में तभी एक जाम आ गया और सोचा था कि नहीं पीऊँगा आज सोचा था कि नहीं पीऊँगा आज फिर उस बेवफा का नाम आ गया